Thank you. पुकार है पुतरी सकते हैं जब चाहे रब मेरे इन्हें साकित कर दे तू जहाँ देखूँ जिधर देखूँ नजर आए तू ही तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह करता है महबूब Thank you.